एक बेटे ने की बीस हजार के लिए अपने माता पिता की हत्या बाप रे क्या जमाना आ गया मम्मी क्या है मुझे बीस हजार रुपये चाहिए क्यों चाहिए वो ऐश करने के लिए क्या बोला ऐश मतलब पार्टी पार्टी मेरे दोस्त तो पार्टी करने के लिए पार्टी करेगा तू फड़वे अरे मम्मी सॉरी पार्टी करी दोनों तेरा बाप ने भी करी कभी पार्टी करूँ दो शादी के पहले गाने से लड़कियाँ मिलती ना मम्मी चले दो ना प्लीज अच्छा ठीक है देती हूँ रुक जा लाओ ले बेटा तेरे पापा की पेंशन ये बीस हजार रुपये ना हाँ थैंक यू मम्मी हाँ, ठीक है यू आर वेलकम थैंक यू क्या कुछ खाना खाया बेटा तुमने नहीं मम्मी कुछ नहीं खाया तो क्या खाएगा मेरी चप्पल नहीं नहीं मम्मी नहीं चप्पल नहीं अच्छा ठीक है तू कहाँ जा पार्टी करने मैं एक जगह जा रहा हूँ कहाँ पे वो बड़ी जगह है बेटा तू तो बहुत छोटा है कल उम्र में छोटा हूँ लेकिन मस्ती में बड़ा हूँ ना अम्मी बाय बाय बोर कर रही पागल हेलो भाई मनीष आप पैसों का इंतजाम हो गए क्या बीस हजार रुपये और चाहिए हाँ ठीक है मेरे को तुम सिर्फ इतना बता दो कब निकलना है बाकी का मैं इंतज़ाम कर लूँगा हाँ मैं जुगाड़ कर लूँगा तुम सिर्फ इतना बता दो कब निकलना है ओके ओके ठीक है हाँ शाम तक मैं जुगाड़ कर लूँगा बाय बाय बाय बाय पागल साला बीस हजार का इंतजाम कहाँ से करूँगा मैं अरे हाँ बीस हजार है ना मेरे पापा चलो पापा पापा पापा मुझे कुछ चाहिए हाँ बोल ना बेटा क्या चाहिए पापा मुझे कुछ चाहिए ना पापा प्लीज़ प्लीज़ पापा प्लीज़ क्या चाहिए तुझे जल्दी बोल पापा मुझे बीस हज़ार रुपये चाहिए पापा पार्टी करने के लिए मैं वो गोवा में जा रहा हूँ ना मेरे दोस्तों के साथ तो सोचा पार्टी करूँगा प्लीज़ पापा प्लीज़ पापा नहीं मत बोलना पापा प्लीज़ अच्छा किस लिए चाहिए तुझे आर यू मेंटल पापा सॉरी पापा लेकिन पार्टी के लिए चाहिए पापा प्लीज़ प्लीज़ पापा मैं आपकी पाव पड़ता हूँ पापा प्लीज़ पार्टी के लिए दो ना दे रहा है सॉरी दे रही है पापा प्लीज़ क्या कुछ बोला क्या तू नहीं नहीं कुछ नहीं मैं कुछ नहीं बोला आपने क्या सुना बेटा जो मैंने सुना ना बराबर सुना मैं कोई बहरा नहीं हूँ समझा ना बेटा ये क्या है बेटा चक्कू लेके तू कहाँ जा रहा बेटा मैं तो फ्रूट काटने आया था आप क्या लगा मैं अच्छा वो बेटा तू सिर्फ फ्रूट ही काटने आया था मैं तो मुझे ना आया तू मेरे को ही काटने आ रहा है पापा क्या हुआ बेटा मेरे से प्रॉमिस करो बेटा तू मुझे मारेगा नहीं ना बेटा पापा मैं आपको क्यों मारूंगा पापा आप तो मेरे भगवान है नहीं नहीं पापा मैं आपको कभी मारूंगा नहीं आप कहे को उससे टेंशन ले रहे ये न्यूज़पेपर से अरे पापा ये सब झूठ रहता आप इस टेंशन मत लो प्लीज़ पापा पैसे दो ना ठीक है बेटा ये ले तुझे गोवा लेने में पैसे चाहिए थे ना ये ये ले बेटा मेरी पेंशन ऐश कर बेटा थैंक यू पापा थैंक यू सो मच बाय पापा हाय गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए